Oke, Kita di sini mau lawan Need equipment. Ini satu lagi nih. Tolong aku. Hey. Musuh terlihat. Tolong aku. Bang, ditebang. Bang, bang, oh iya, Bang, Woi, bang, Bang. Tarik pep dulu, kita tarik pep. Aduh, nggak usah lah.

kepala. Tolong aku. Maju, maju, maju.